いい例えば。ニッコニッコにーあなたのハートにニコニコにー笑顔届ける矢沢ニコニコニコニーって覚えてラブニコどう you.